Que bonito, cara. Que coisa mais linda. Não posso opinar, também não julguei esse. Esse é bom. lindo demais. Muito bonito. Caraca, lindo demais essa orquestra, cara. Goosebump, I told you. All right. Game of the year, winner, Ai, Elden Ring. Merecido. Merecido. Merecido demais. Merecidíssimo, cara. Merecidíssimo. nossa, que fofo, cara. Muito merecido. Você tá doido. Aí eu só não gritei, minha gente, porque tá muito tarde, minha filha tá dormindo, tá todo mundo dormindo, gente, vai dar uma hora da manhã. <laughs> Ai, meu Deus, cara. Nossa, eu tô muito feliz, cara, mereceu demais. Vai, Miyazaki, fala aí, homem, fale. Eu vou até colocar a legenda aqui em inglês pra gente entender se a gente entende alguma coisa. びっくりしました。ありがとうございます。Thank you so much. Vixe, フ l e tá v e r マナナムコの皆さん、えっと、たくさんある協力会社の皆さん、そしてま素晴らしい神話を執筆してくれたジョージアーロナルマーティン氏、えっと、そんな素晴らしいですね。僕の尊敬するエルデンリングチームのみんなに改めて大きな感謝を伝えるとともに、この喜びを分かち合いたいと思います。I would like to share this great appreciation with our entire Elden team members. Everybody at From Software, our partner Bandai Namco, all collaborators, and last but least, Mr. George R. Martin, who created the great mythos for this game. Ai, gente, que massa, cara! えとすごく大変で問題の多いプロジェクトだったのであのディレクターとしてはすごくほっとしていますそしてですね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 but I have made up my mind to create even more interesting games than this one. で、まあ、このエルデンリングについてもまだやりたいことありますので、あのその点でもこの今回の受賞すごく大きな励みになりました。As for Elden Ring, we still have several more things we want to do. Um, so this getting this Goldie Award, Lily Lily, encourage us. そしまあ、最後にあのこのゲームをプレイしてくれて、まあ、楽しんでくれて、えー、支援してくれた多くのユーザーさんに最大限の感謝を伝えたいです、えーと、本当にありがとうございます皆さんのおかげで、えーと、と我々あるいは私は作りたいゲームを全力で作るという最高のことができています本当にありがとう えっと、皆さんと同じ時代 Eu entendi, 時代に今ゲーム制作に従事できたことを本当に幸せに思ってます。ありがとうございました。ありがとう。And finally, um, we would like to, you know, um, express our utmost gratitude to all the fans uh, who played, who enjoyed, and who supported these titles. Um, and we create the games we want to create and do our best because of you. Um, thank you so much. Thank you. Ai, gente, que legal, cara. You know, real quick, I want to thank everybody and say that I think I want to nominate this award to uh, my Reformed Orthodox Rabbi Bill Clinton. Thank you, everybody. Gente, o que aconteceu aqui? All right. Well, the vet believed